こりがひどいな戻りましてございますおお戻ったか狼一心様とは会えたかはい不思議になれば鍵になりうるやもしれぬそう仰せでした不思議先方寺にある死なぬものを切る刀とかなるほど確かに流因の不死を断つことへも 関係しておるやもしれぬな御意私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞどうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ見つけた手がかりについて話そう手がかりとは花だな巫女様こちらを これはもしや桜雫かそれは流因の不死の契約がならざる時引き換えに残るものというタケル様が残されたものでしょうかであろうな狼よもし望むのならばこの桜雫もまたそなたの力としよう りがたく分かった目を閉じてくれはタケル様の留飲もまたそなたと共に生きるのだ頂戴いたしますうん、うん、もう目を開けてよいぞ はそれはタケル様にいただいたもの大事にしてくれギオ花とはまずはこれをこれはタケル様が残されたものだ戦況に帰るため 源の後期について調べていたのだろうこの芦名を貫く源より流れいずる水その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれているどうやらそれが源の効能一つであるようだ源の水が濃く溜まった場所深い渓谷などでしょうかなるほど ならば落ち谷かもしれぬあの谷には源の水も流れ込んでおるはずその落ち谷はいずこに城の裏手の林を抜けた先にあるぞ林の奥にある白蛇のお社言葉の通りそこから落ちたところに落ち谷はあるまともな道はつながっておらぬがそなたならば行けるであろう そういえばそこにある人の形が書いてある扉じゃが一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃったどういったものか司祭は分からぬが忍びの名が付くものだそなたならば使えるのではないか一心様とも会われたようですね 礼を言われた源一郎殿を切ったことへそうですか源一郎殿まさかオチの檻を飲まれているとはそれは何だ落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びますあなたもご覧になったでしょう落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐える 強靭な肉体に変貌するあれはもともとは我が師道元が調べていたもの調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね大方道順あたりか、うん、九郎様のお考えについては聞いた して共に不死立ちを果たそうと思うそうですか今までの助けかたじけない <laughs> まるで根性の別れのよう私は主の命も果たしましたのでこの城に残りますいつでもお声がけください薬師として助けとなりましょう ではまおおあの時の旦那じゃねえかシ名の城では世話になったな 俺はここでしばらく居候さ仕入れたネタの整理も必要だからな旦那になら商いもするぜどうだいじゃあな旦那 そこの御人この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが皆そうであることを捨て死なずの探求に見入られてしまいました虜となれば何をされるか分かりません お帰りになられた方が良いでしょうそれでももしこの仙法寺に入る理由があるのならば止めることはいたしませんただどうかお気をつけ あなたのご無事をお祈りしましょう つあるぞい一つは生ガキ一つは干しガキあっちじゃ生ガキはあっちじゃ駆け越えて穴くぐり生ガキもいでくれよさ生ガキ どういうことだえ困りごとかいしからばお米じゃぞいお米じゃ困りごとあるならばお米を恵んでくだされよお米はないかな 越智の巫女様のお米じゃぞえ。 我が息子のため 猿が3匹一つは空か 元老に迷い込まれましたかそして使命を持ちここを出たがっているああそれならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされさすれば巫女様のお声がかかりましょうや紫着物の猿は見る猿です目がよく 遠くまで見えよく気がつく尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょうひどく臆病な猿ですゆえに大々着物の猿は言うざるです目も耳も 特に良いということはないのですが人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいますあるいは人をからかっているのでしょうか緑着物の猿は菊猿です耳がよく遠くまでよく聞こえ よく気がつく尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょうひどく臆病な猿ですゆえにああ私は元老を出たいとは思いませんここは大抵静かですしある意味 仏様の悟りに近しいそんな風に感じるのですああそういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりましたしばらく猿たちを追いかけていたと思いますがいつか静かになりました。 そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけなれどそれはかなわぬようです目を閉じてください奥の院にてお会いいたします 何故参られたのですか不思議を求めに抜けぬ刀とご存知かああ抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということそれでも試されるのですか抜こうそうですかわかりました 覚悟が終わりならば改められよ 流因の呪いを受けているのですね不思議り確かにもらい受けた 流因の巫女に仕えるお方なのですねおう何故不思議りを求めるのですか戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすためになるほど読んだことがあります流因を断つ術があるとうんつまり巫女は 流因を厭われておいでなのですねそうだ巡り合わせとはいいなものですね私は落ちの巫女たちの一人死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの流因を持つものです巫女たちとはまともに育ったのは私だけ他の皆は ここに眠っていますそうか不死を断つことが正しいのかは分かりませんなれど流因が人の生き方を歪めるそれを憎むのは私も同じ巫女の忍びよ私もあなたの一女となりましょうお手をなんだ 北条をこれは米かはいお米は大事と存じます噛めば噛むほど甘くなり元気も出ましょう巫女の忍びをようこそおいでくださいましたさようなら 巫女の忍びよあなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。